Halo Sobat Otomania dimanapun berada kali ini saya ingin membagi pengalaman bagaimana kita harus berhati-hati dengan standar samping juga termasuk standar tengah ya ujungnya dan juga ada tips karena banyak ya atau sering juga ada standar samping motor biar lebih aman tidak jatuh saat parkir atau di tempat yang agak tinggi itu bisa di gerinda ya sedikit di bagian itu seluruh merek motor skuter biar lebih aman itu bisa di gerinda di bagian sananya biar sudutnya lebih tajam ya tidak terlalu datar semua skuter bisa diaplikasikan untuk di Gerindra seperti itu biar lebih aman saat parkir di tempat yang agak miring ataupun tinggi dan rendah ya jadi ini hanya tips ringan ya semoga berguna masih dengan motor pinjaman dari ipar dan masih berhubungan dengan video sebelumnya ya yaitu testimoni atau review setelah satu tahun pemakaian di seputaran GWK ini juga jadi sobat bisa lihat itu ya kita ada di seputaran GWK berikutnya adalah yang tidak kalah penting yaitu saat kita mau putar balik secara tidak sadar kadang-kadang kaki kita kena standar samping ya ujungnya dan itu sangat menyakitkan bahkan bisa membekas sob melukai kaki kita ya tentunya saat tidak memakai celana panjang ya bagian belakang juga sama kadang-kadang kita tergesa-gesa menikung karena skuter rata-rata memang joknya yang lebar ya jadi kita harus waspada dengan ujung dari standar itu saat kita mau putar balik haluan mungkin dari parkir kita saat memiringkan motor untuk nikung kadang-kadang standar itu bisa menyentuh betis kita ini juga tips ringan ya buat sobat selain yang pertama tadi jadi caranya mungkin sobat harus membiasakan diri untuk menaruh kaki di di bawah itu agak jauh ya saat mau menikung mungkin ini harus dibiasakan jadi jangan terlalu dekat dengan motor tapi usahakan lebih jauh seperti itu dan tentunya untuk menikung lebih jauh itu kaki kanan atau kaki kiri harus dinaikkan salah satu sob biar jangkauannya lebih jauh apalagi yang memiliki tinggi di bawah 165 ya pasti akan sulit salah satu kaki harus dinaikkan biar kaki bisa menjangkau lebih jauh ke luar dari bodi motor ya biar aman kakinya dari standar samping semoga penjelasan ini jelas ya buat sobat yang belum jelas silahkan ditanyakan lagi Oke tips berikutnya adalah mematikan motor dengan standar samping ini kebiasaan juga saya juga termasuk sebelumnya ya tapi setelah tahu bahwa saat kita menurunkan standar samping tanpa memutar stop kontak ke op memang motor mesinnya terkat ya tapi kelistrikan masih nyala sob itu masih menyedot eh, aki jadi aki bisa cepat soak bisa cepat rusak juga lihat lampunya masih nyala kan ya lampu masih nyala lampu belakang juga masih nyala dan bayangkan kalau satu menit dua menit lima menit kita mungkin berhenti terus ngobrol atau mungkin ke warung kita ngobrol lupa men mutar stop ke off bayangkan berapa energi listrik yang tersedot dari aki ya jadi ini juga tips ya usahakan biasakan jangan menggunakan standar samping untuk mematikan skuter tapi putarlah stop kontak dulu ke off ya sebelum eh, sebelum menurunkan standar samping sob mungkin ini tips ringan tapi ini juga sangat penting sob jika dilakukan terus menerus aki drop dan termasuk ini saat mau mutar balik posisikan kaki lebih jauh dari motor biar aman dari standar samping semoga tips-tips itu berguna sob silahkan share Bantu dukung dengan klik subscribe channel ini. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.